Ти си първи, айде аз бях последните пилоти. Едно. <clears throat> Две. Доколко ще време? Чайто ми се върна в shift. А, готово. Доколко ще време, колко? Десет. Едно. Две. чакай, чакай си взема троник, знаех. Come on! Окей. Го. Едно. Две. Три. Чет. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Десет. Let's go. Oh, there you are. What the fuck, нали сте аз, бе? Ти имаш право да ме убиеш, ама аз им право так найфвам. oh, shit. Аре, аз спра. Аз спра. Бягай, едно. Крий се, чули. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Десет. Гоу! Alright, go. Alright, go. Трябва ли си да ми подскажеш? In the plane. Six, five. In the plane. А! <clears throat> Аз бях до тебе, аз бях на това. На вратата. На пилотите. О, пак влиза некъв! <laughs> Аз пак да пробваме него, бате. <laughs> Така. Окей. Не. Онле, онле, хайт. Не го, тук на черното е там, ела тук по черното се криме. <laughs> Къде си? На другата страна. А. Сега съм е така, да го остана на кона. О, шит, то тук отпре. Отпре ли? Да, е там, сей. Сей, ни помина. Оттам мина при малко. Видя го през дупче сега така. Для ее там хоть страной. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Tuolla näillä. Oisin. Toni katsot jako. Nimi Lots of Pink. LOL. don't as I. Let's kill this guy. I can't wait. Let him throw. I will troll the cat troll. Troll. I'm moving a little. Tak, tu mile pociągnie. You and Peter double kill. <laughs> Cause you moved, bitch. Because I'm... Can find us Nope. I got even a better idea. Where? I see Mark a couple over there. Can't find me in the shadows now. That's a good video. <laughs> Shit. Where are you? Never tell. Be silent. Ney, volta, prone prone. Wait, what the fuck, dude? Nós se humano, velho. Ти по някакъв начин си въртиш газа нагоре, лате. дямо, бе. Не. After me. Go, go, go. Alright, moving in. Silent Ninja. Да сам, бързо, бързо, бързо. Няма. Бързо, е тук. The Burger King. Прон. Oh, perfect, perfect. This is my spot. This is my spot. Някакво ко влезе. Own Edge. Само да няма сем текст. Това се надяваме. Иначе да Ла ла ла ла ла ла ла ла ла. Lo lo lo lo lo. Sad. Аз съм го чух как идва. Ти не го ли Малко. Под тук влезна, бей! Рън! Рън! <laughs> After me! Кое е... За знака, да пример, къде да ни намери? <laughs> Пак след мен, обратно. <laughs> Come on! Ето Survival, Thrown, thrown, throne. Чакай само, ако видиш направо файер. Ела по-назад, назад кого, назад, така ще види там. Там ще види, ела така. <laughs> Е така, от другата страна ще гледам от там, ти гледа от там. Давай. О, съм 3-0. 150. Браво, взе го. А, идвам на мейн спот. О, shit, come on, man. Shit. Се ме ще Shit. А, бързо пак там, на старото. А, добре, си ти, аз тег да се. <gasps> Ще, ти пълби! Взех го, бързо. Бургер Кинг, Бургер Кинг. <laughs> Бургер Таун. Let's go. Oh shit, shit, shit. Move, move, move. shit. Ah. Oh, you can't move. Чак. Бързо, бързо, къде се криехме за още от, още от началото. Добре. Това <laughs> не си ти. Не съм аз. Аз се чакам. А... Това ти си... No. <laughs> you got me. Go airplane. Ела под airplane Plane? За тебе съм, давай, как? гак, през джама, през джама. През джама? <laughs> съм по мене, по мене. <laughs> Come on. This spot. <laughs> This fuck. Е така, е така легни prone и си unstoppable. Oh my god. Oh snipe. Колко съм? Аз съм 5-2, той си... А, бата, не мога да стана са. А, окей. Може. insanın sarına saygısı. Hop nekem eu şey skype. Samo kaj ako nekvih. Thank you. <laughs> Tô tipo cair se quiser. Não tem mais luzes mais. Salve. Ah, isso que é, é aí. Ah, tô spectator. Cool. Ah. Deve nem pobre. 40 subscribers, man. We are switching. Originally, there. Yeah. Check. Dos made de amor das ratas. How to go? <laughs> tipo Oh! Nice to hidden, huh? Shit happened! How did you survive? Run! Run? <laughs> Nobody runs with Mr. Man. Oh shit. You fucking bastard. <laughs> you fucking bastard. <laughs> Bitch. That's a must. Oh shit. oh damn it. Run. That shit- He leave. Sad. <laughs> Oh, he left. He was bored. Uh, Shuffle. Your turn. That's her to find you. Bitch. Ну как ты такого No, that was nice. <laughs> oh ah, crap! You have a minute. Fast. I'm near plane, or in the plane, or on top of the plane. <laughs> Somewhere in the plane. No, near plane. As far as I know, our special place. No. Yeah, right. Run, run, I won't die. Or no. О, чакай. Да си взема баница. Не, ме не брой. Кристияне, иши да... Айде си! А? Ироме! Обърни се. Едно, две... Дай си мен. Четири, пет, шест, седем, осем, девет... До 20 броиш. 11, 12, Nice. <laughs> nice. Problem. <laughs> nice. nice. So nice. So nice. Nice. Nice. Risa. Date ošli vatra. Došao sam vatra, ma desnako sam atik. Hey, What the? <laughs> Hello.